上げていきたいと思いますそれでは踊り子構えはい手をクロスしてしさあ手拍子お願いしますはいよ丸はい丸丸丸 ゴキはい鬼投げる鬼投げるおいでおいではいやだやだやだやだまるはいバス Hey, hey! Hey, hey!

それではじゃあ踊り子の皆さん会場の皆さんご挨拶しますのでそれでは踊り子を気をつけ会場の皆様に礼ありがとうございました。電車場フェスタ踊り子大好き、えー、てんまさんでした。どうもありがとうございました。